Bună! Azi vreau să-ți vorbesc despre a deveni. Mulțumesc, Oana, pentru verb. Pentru mine, a deveni înseamnă a porni de jos și a ajunge cât mai departe. Acum 10-15 ani înțelegeam altceva prin a porni de jos Înțelegeam că a porni de jos înseamnă că trebuie să te obișnuiești cu sărăcia și sunt duri ani de zile. Acum nu mai înțeleg același lucru. A porni de jos înseamnă să nu uiți de unde ai plecat, să nu uiți că poate ai fost sărac uh, și a ajunge cât mai sus posibil. Uh, nu cred că oamenii bogați sunt răi, nu cred că oamenii bogați sunt uh, cei mai zgârciți sau cei mai răi posibil și că oamenii sărași sunt cei mai buni. Nu cred în asta. Cred că dacă aș fi bogat, aș ajuta foarte bine oamenii sărași, de exemplu, sau aș ajuta foarte mult uh, pe cei neajutorați. Deci, um, pentru mine a deveni, să mă întorc, înseamnă um, tot timpul să faci în așa fel încât să, să, să drumul tău să fie în sus. Pentru tine ce înseamnă a deveni? Ciao!